跟去那那边位。我曾经爱上你，渴望着在一起，可惜我们的差距有着很大距离。 骗自己，骗自己放下你，我能不能抱住你？哪怕一秒而已。咩？ 妈。 <laughs> Oh my gosh！快看这张图，真可爱！ <laughs> 你哭了吗？Yes！ <laughs>

哎呦我的妈！ <laughs>